Всем привет, это последняя Música нас обсидиан не нас не сломает точно. Так как? Чуваки, блин, они вообще офигели. Какие-то офигели. Меня нападать-то. Ладно, это было короткое видео. Мы с вами прощаемся. Всем до встречи. Новое видео будет завтра. И может выйдет сегодня. Всем пока.